मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया धारा तीन सौ सत्तर हड्डी पर पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और पाकिस्तान के मंत्री ने ये कहा है कि भारत को इसका जवाब देना होगा और उन्होंने भारत को युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि भारत को जंग के लिए तैयार रहना होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले से सबसे ज़्यादा खलबली पाकिस्तान में मची है इस फैसले पर सबसे ज़्यादा आपत्ति पाकिस्तान ने जताई है पाकिस्तान लगातार इसका विरोध कर रहा है और मुस्लिम देश और अपने मित्र देशों से लगातार गुहार लगा रहा है कि लेकिन उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा है इस मामले पर पाकिस्तान अकेला पड़ गया है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित क्षेत्र है इस अंतर्राष्ट्रीय विवाद में एक पक्ष होने के नाते पाकिस्तान इस अनुचित कदम का विरोध करने के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान सेना के बिजनेस पर किताब लिखने वाली मशहूर लेखक आयशा सिद्दीकी ने कहा कि सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के डायरेक्टर को ये भनक क्यों नहीं लगी भारत कश्मीर में क्या करने की योजना बना रहा है ये एक सरप्राइज की तरह क्यों हमारे सामने आया कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन की तरफ से भी धारा 370 खत्म करने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई बता दें कि 4 अगस्त को ही इस्लामिक देशों के संगठन ने कहा था कि भारतीय अधिकृत जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालात चिंताजनक है इतना ही नहीं पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त चीन भी अब इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है वहीं यूएस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओटागस ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम जम्मू कश्मीर के घटनाक्रमों पर करीबी से नज़र बनाए हुए हैं हम इस बात का संज्ञान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर का संवैधानिक दर्जा बदलने के फैसले को भारत ने सख्त तौर पर अपना आंतरिक मामला करार दिया है पाकिस्तान को अभी तक 370 के विरोध में केवल तुर्की का साथ मिला है पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान को सोमवार को फ़ोन कर मदद मांगी और उन्होंने भारतीय अधिकृत कश्मीर में बदलते हालात पर पाकिस्तान को मदद देने का आश्वासन दिया गौरतलब है कि सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांट दिया है जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे